друзі, всім привіт! Мене звати Олексій Антоненко. Ви як завжди на каналі про подорожі. Отже, наступив новий день. Зараз санітарна зупиночка, після чого їдемо у столицю Австрії. Тут можна поїсти, випити кави. Ми зупинились на заправці. Ось я собі взяв сендвіч такий і каву. Ось е, заплатив 4,95 євро. Тобто ціни такі. Ну добре, смачного мені далі буде. Друзі, разу покажу вам, які тут ціни. Дивіться. євро, 30 тонів. Цукерки самі бачите, почув 9 євро, 5 чином. Різні різні чаї, холодні редбули по 3,50 євро соки. 4,50. От Шоколад Мілка. Бачимо 4,50 євро. Така плитка шоколаду. Мені Baksın. Başlığa. Я наразі був приємно здивований, то що у Європі е, більшість знає як не українську, так русські. От щойно е, я підійшов замовляти до продавчині е, паніні з кавою. Намагався <laughs> по-англійськи щось зв'язати, вона мені говорить, говоріть і по-русски. Ну, отлично, сказав по-русски, все нормально. Так і вчора в Кракові тобто, теж починав говорити по-англійськи. В ітогі вийшло, що в тих закладах, де я був, і навіть у, у прохожих, от більшість з них понімали українську, а навіть багато навіть розмовляли українською зі мною. Так що, отак от. Е, До речі, стосовно е, е до, до речі, корисна інформація стосовно туалетів. Туалетів в Європі в основному платні. От наразі в Австрії, я знаю, що в Германії вони е, составляють кошти 50 євроцентів. Але такий лайф лайфхак. Дивіться, якщо ви відвідуєте туалет, який знаходиться в якомусь закладі, там, чи кафе, там, чи магазині, тобто таким чином, е, то ви е, купляєте білетик там на автоматі такому, і потім той чек не вибрасуєте, зберігаєте його, йдете, робите свої справи і назад тоді Якщо ви щось щось купляєте на касі в цьому закладі, ви получаєте е, кешбек. Таким чином, що ця сума враховується, е, вираховується з ціни ваших покупок. Тобто отак. Отже, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Далі буде ще цікавіше.